играют <clears throat> функции, которые описывают состояние опоры. Значит, у нас <clears throat> это были либо четыре потенциала для электромагнитного поля, либо одномерная скалярная функция для скалярного поля. Для комплексного поля это может быть набор из двух функций. фи, и фи сопряженные, которые считаются независимыми. То есть, вообще говоря, этих му, «ну», их можно, можно быть либо одна, либо несколько. И еще мы будем изучать поле Дирака. Там у нас будет беспинор и сопряженный ему, сопряженный причем директорским образом, без пинокль. Вот это были станут объекты изучения классической теории поля. Дальше. <clears throat> Здесь в качестве уравнений движения возникали уравнения Лагранжа, следующие из принципа наименьшего действия. Уравнения это выглядели хорошо известным образом. Ходила производная от функции Лагранжа по времени. Сама функция Лагранжа зависела от координат обобщенных и скоростей. Так, и еще вычиталась производная от координат. Если координат было несколько, то значит, соответственно, для каждого из них было свое уравнение. Может быть, еще полезно вот эту производную по времени написать в том виде, который у нас сейчас принят, да, это будет производное времени от производной, производное по времени от производной функции Лагранжа по скорости. Так, теперь <coughs> давайте вспомним, что на этом месте стоит в, квант... в классической теории поля. Вместо функции Лагранжа входит Лагранжева плотность. Она по-прежнему является функцией координат, но уже не только скоростей. Значит, если мы в углу угла поставим функцию Лагранжа, а здесь Лагранжева плотность. Она тоже зависит от координат и от обобщенных скоростей. Дальше в качестве обобщение этого уравнения мы получили, не постулировали, а именно получили из принципа наименьшего действия уравнение аналогичной структуры. Но только если раньше здесь было выделенное время, то теперь на этом месте возникают равноправно все компоненты. Вместо производной по времени стоит градиент, да? Здесь входит производная Лагранжевой плотности по обобщенной скорости, которая у нас теперь есть над столиком. Вот это. Вычитается по-прежнему разводная функция Лагранжа по соответствующей координате. Ну и опять, если этих координат несколько штук, и соответствующих уравнений будет несколько штук. Это мы уже прошли, а дальше начали говорить, что Лагранжин подход эффективен еще в том отношении, что в нем в классической механике есть теорема Ньютона, которая позволяет автоматизировать процесс поиска интеграла движения. Ну и классическая теорема Ньютона звучит таким образом. Если мы сделаем преобразование такого сорта, Т заменим на Т', который отличается на некоторую функцию. Сама эта величина Т Т, здесь функция координат и времени. И координаты заменятся на какие-то сдвинутые координаты. И эта штука есть тоже функция других переменных, вот как говоря, и времени. И если при таком преобразовании вид действия не меняется, с точностью до членов первого порядка по этим вариациям включительно, то есть если при таких преобразованиях действия <clears throat> имеет первую вариацию равную нулю, то тогда Отсюда у следует такая штука. Сохраняется комбинация из энергии системы, домноженная как раз на эту функцию дельта t, минус импульс системы, домноженный на вариацию координаты. То есть берется вариация времени, вариация координаты на сопряженный импульс, вариация времени – но сопряженную ей переменную энергию. <clears throat> Вот так вот такая величина показывалась константой. <clears throat> Мы это еще переписали в таком виде. Константа это, как видно, дифференциально малая, поэтому ее можно обозвать, например, буквой, почему-то любят во всех учебниках, большой букву тета. Ну, Что такое энергия, я вам напомню? Энергия – это производная от функции Лагранжа по обобщенной скорости помноженная на эту самую обобщенную скорость. Так? Минус сама функция Лагранжа все это умножается на дельту G. Вычитается импульс. Импульс это производная от функции Лагранжа, опять-таки, по обобщенной скорости. И про эту величину делается утверждение, что она постоянная, или, иными словами, можно считать, сказать, что производная от этой вот это умноженное. Ну, то есть, что производное по времени от вот этого объекта здесь ноль. Так, что в этом смысле аналогично в теории поля. Я пропланировал без доказательства следующее утверждение, которое на самом деле является теемой Нёрнберг. Это утверждение было модифицированное, упрощенное. Теорема Нёрнберг приспособленная для целей классической механики. А истинная теорема Нёрнберг касается как раз распределенных систем, типа теории поля. Она сводится к следующему. Если при вариациях координат, то есть уже не просто t, а прямо от текста. И вариации, соответственно, <clears throat> это пространственных координат, и вариации полевых координат. Есть действия не меняется с точностью до первых <clears throat> вариантов до дельта x и дельта q включительно, то тогда <clears throat> сохраняется величина, которая делается таким образом. <clears throat> Вместо скаляра, соответствующего вот этой комбинации, берется, возникает естественным образом 4 вектора который строятся таким образом, как построена и эта картина. То есть место берется производное, обозначивая плотности по производной по обобщенной сложности. Домножается на а обобщенную скорость. Так. Потом это все будет домножаться вместо дельта t на вариацию соответствующего X, а. Поскольку индекс μ занят, то эта вариация будет, ну, например, по индексу μ. Тогда здесь мы должны взять, соответственно, производную по тому же самому индексу. Так, да? Дальше мы вычитали функцию Лагранжа. Здесь будет вычислена Лагранжева плотность. Но теперь она имеет пару индексов. μ и ню. Да? Вот под знаком этой это должен быть тензор. И в качестве такого здесь выступает величина G Вот такой вот объект. Минус, как и раньше, производная, здесь кое-что, производная от лагранжевой плотности по Лагранжевых по, по обобщенной скорости. Несущий знак μ. Так. И она умножается, как и раньше, на вариацию поля. Как раньше, если было бы много координат, то здесь нужно было бы взять сумму по ним. Ну, и здесь, соответственно, тоже. Нужно взять сумму по и. сводилось к тому, что эта величина постоянная, сейчас сводится к тому, что этот вектор удостоверяет уравнение непрерывности. То есть имеется производная не по нулевой компоненты от величины скаляра, Ну, отсюда из этого соотношения следует, что если я возьму нулевую компоненту этого вектора, проинтегрирую его по всему объему, то в классической механике это превратится просто в величину Готета, поскольку она состроена из функции Лагранжа, а не из Лагранжевой плотности. Да? Ну вот. <coughs> вот эта вот величина и будет константа. То есть аналог этого утверждения на самом деле такой вот интегральный закон. А <coughs> формулировка оказалась достаточно прозрачно, полностью аналогичны с обобщениями да, тому, что есть в классической механике. Ну и с этой точки зрения, если вы хорошо знаете доказательства этого дела в классической механике, то доказательство этого утверждения – это просто вопрос некоторой аккуратности в алгебраических выкладках. Они довольно долгие, поэтому мне не хочется этим заниматься. Вместо этого мы попробуем сделать доказательства по частям. Мы отдельно рассмотрим вариант, когда действия не меняются при таких вариациях, и вариант, когда действия не меняются при всяких вариациях. И там мы докажем теорему Лёта. Тем самым, во-первых, это будет гораздо проще, во-вторых, комбинация этих двух доказательств почти закончит полное доказательство. Итак, предположим, что у нас имеет место вот такое соотношение. Даже делаем немножко более специфичным утверждение. Пусть <clears throat> наше действие инвариантно относительно сдвигов. Сдвигов в четырехмерном пространстве. То есть <clears throat> не происходит изменения вот классической механике было, пусть нет изменения, при смене, когда я варьирую какую-то координату, сдвигаю по какой-то координате, и при этом неизменность действия означает неизменность соответствующей функции Лагранжа, поскольку время при этом вообще не меняется. Да? А что тогда все это означает? А, это означает, что пространство однородное – физическое утверждение сводится при этом к следующему факту, экспериментально проверяемому. Будем делать эксперимент в этом месте. У меня есть материальные точки, у них есть какие-то начальные условия, из этих начальных условий система развивается. Утверждение сводится к следующему, что если мы этот эксперимент произведены в пустом пространстве, нет вокруг ни, Земли, ни Солнца, вообще Вселенной, просто пустое пространство. И меня тоже, кстати, нету. Да? <clears throat> Но если я этот эксперимент произведу в другой точке пустого пространства, из тех же начальных условий, то он должен развиваться так же, как развивался там. Фактически это классический принцип детерминизма. Это утверждение понятное, а, только не сразу понятно, а что из этого следует и как это можно проверять? Лагранжевым Лагранжевом подходе в классической механике доказывается следующее. Если есть однородность пространства, вот в этом смысле, то сохраняется соответствующий обобщенный импульс. А если речь идет про обычное пространство, то это полный обычный импульс системы должен не меняться с течением времени поскольку у нас теперь речь идет не просто сдвиг по координате, а сдвиг по 4 координате, то должен будет сохраняться 4 импульса, включающие и обычный импульс, и релятивистскую энергию. Итак, рассмотрим связь между однородностью пространства некоторую постоянную величину. В общем виде формулировки здесь вообще-то некоторая функция может быть, как определение. В нашем случае некая постоянная величина. Будем считать, что она мала. <clears throat> и пусть при этом в первом приближении не меняется действие. Посмотрим, что из этого будет следовать. Ну, вы помните, что из неизменности координаты следовало сохранение импульса, из неизменности относительности двига по времени, из однородности времени следовало сохранение энергии. Можно будет ожидать, что отсюда будет следовать сохранение энергии импульса. Сначала, значит, пусть при таком сдвиге вид действия не меняется. теорема Диротте утверждает, что он утверждает, если сдвиг только такой, то автоматически означает, что изменения полевых координат нету. Вот у нас в этом случае есть ответ. И ответ гласит, что интеграл от чего? Давайте, а, возникает тогда вот такая вот величина векторная, которая есть вот эта скобочка, а эта скобочка, обратите внимание, по индексам μ и νю есть не что иное, как тензор. Обзовем его тензором теню и Итак, согласно этому возникает такая величина t минимум. В качестве дельта x у нас выступает эпсилон. Вот такая вот штука. И интеграл от нулевой компоненты является константой. Поскольку э, Значит, это будет означать, что интеграл от t0 μ по d3r, а эпсилон плюс мы можем вынести. Вот эта вот величина, проинтегрированная по всему объему, будет константной. из этого утверждения я могу сказать следующее, что константой будет величина вот этого вектора, а назовем этот вектор буквы ПН. Спроектировано на вектор эпсилон ню. Что сам, что все компоненты ПН сохраняются, сказать нельзя, строго говоря. Но дальше вступает в ну, игру следующее требование. Вот это должно быть справедливо, вообще говоря, при любых эпсилон ню, эпсилон ню, да? Лишь бы они были маленькие. Но если это равенство справедливо для любых компонент, то я могу, например, взять нулевую компоненту отлично, от нуля, а все остальные нулю, нулю равными. Тогда будет P0 сохраняться. Потом, соответственно, Px, Py, Pz. Так что из произвольности эпсилон nu отсюда будет следовать утверждение, что сохраняется величина теоремы Ньютона, да? но поскольку сама теорема у меня не доказывалась, а прокламировалась, то это тоже есть некая прокламация. Попробуем ее доказать. По-моему, я в прошлый раз вам закончил рассказом про то, как сохраняется энергия. Да? начну с теории поля, напоминая, как это делалось в классической механике. В классической механике рассматривалась полная производная от функции Лагранжа по времени. То здесь мы попробуем. Итак, у нас теперь начинается доказательство этого утверждения. Доказательство стартуется ну давайте я все-таки напомню, как это делается в классической механике. В классической механике рассуждают так. Возьмем тепловную производную от функции Лагранжа по времени. Это тривиальное упражнение. Производная L по Q на Q с точкой. Плюс производная L по скорости на производное управление самой этой скорости. Все. Утверждение неверное. Дальше. Дальше вот в эту часть. Используя уравнение Лагранжа, я могу заменить на производство этого времени от производную по скорости. что у нас получится. Здесь есть вот это не что иное, как импульс. Производная от импульса на обобщенную скорость. А дальше импульс на производную от обобщенной скорости. То есть на самом деле это есть не что иное, как полная производная от двух сомножителей. Один из них обобщенный импульс, если вы примените к этому произведению операцию дифференцирования, как раз появится два этих слагаемых. Только важно, что это утверждение справедливо только с использованием уравнений движения. То есть это в силу принципа наименьшего действия. Правую часть. Правая часть уже является полной производной. Поэтому если я правую часть перенесу налево, у меня получится другой объект, полный производное по времени от чего? От того, что здесь было. Минус n. Все это будет нулю, значит вот эта вот штука сохраняется. производная этой величины есть нуль, А это есть не что иное, как энергия. Да? Но ну, те же самые рассуждения можно повторить и здесь. Итак, начнем с чего? Рассмотрим производную от Лагранжевой плотности. А Лагранжевая плотность зависит по, не по времени, а теперь мы должны равноправно рассматривать по четыре координате. Но поскольку здесь я оборвал индекс μ, здесь какой-то другой индекс, ну, например, μ. Так. Как сосчитать эту производную? Абсолютно так же, как раньше. Производная однограммовой плотности по Q на производственном курсе поясню. Плюс производственный программ плотности по обобщенной скорости на производную от x, ну, от этой самой величины. используем уравнение движения. Согласно этим уравнениям, производные от координаты есть вот такой вот объект. Так. То есть, это есть... <coughs> это есть d от Лагранжевой плотности по x-мен Индекс ню здесь есть индекс суммирования. Здесь эта штука была примитивистским скаляром, и она осталась примитивистским скаляром. Теперь можно сказать, что из себя представляет правая часть. Еще мы воспользуемся тем фактором, что такое вот эта вещь. Это вторая производная по x ню и x ню. А у второй производной, то есть вот эта вот величина, это что вторая производная от u. Почему? По x мю и по x мю. Если эта функция не является патологической, или производную по их самим. обобщенный импульс на обобщенную скорость. Здесь обобщенная плотность импульса на обобщенную скорость. Замечательно. Здесь была полная производная, и слева стояла полная производная. Здесь есть дивергенция, и справа стоит дивергенция. Только они, эти вот дивергенции, вообще-то говоря, по разным индексам. Так? Ну, это, это можно, <clears throat> это можно исправить. Я вот эту вот величину могу заменить на следующее. Если я введу G mu на и G mu mu на x mu, потому что G mu mu все равно симметрично на x mu, то я ничего не изменил. На самом деле все это есть не что иное, как производная от функции Лагранжа, соответственно, по x mu, правильно? Это тождественное преобразование. верования помню, вот так вот, да, сейчас еще раз, суммирование помню даст нам производную помню, так как и было. Так. Все. Теперь я могу под знаком производной по поясню записать, во-первых, вот это вот, производная, производности, по обобщенной скорости по индексу ну, на обобщенную скорость по индексу производная, если я перенесу ее налево, и жемю внизу под знак производной, то все это будет сатантом минус. Что это такое будет? же ню, мю или мю, ню, совершенно все равно, они симметричные. Просто нафиг. И все это будет равняться нулю. с Что-что? Сколько рядом с нулем, там я люблю, а производство. Ну, все правильно. Вот это домноженное на это под знаком производства. Но это как раз и есть, это как раз и есть то, что мы назвали применением. Вот это самая величина. Значит, таким образом <clears throat> мы получили утверждение, что вот эта величина t меню удовлетворяет да? закону сохранения вот такого сорта. С этой точки зрения, Доказательство закончено. Вот я напомню, что здесь потеря минут, это величина, потому что он говорил таком законе. dx μ на дельта тета μ равняется нулю. Если я подставлю явное выражение, использую произвольность эпсилон, то это вот будет следовать что d по dx ню на d ню ню равняется нулю. Да. Ну как раз это мы и получили. Это мы доказали. Итак, этот кусок теоремы Ньютона доказан, и дальше мы будем на всю пользоваться. То есть у нас теперь есть утверждение о том, как получать выражение для энергии импульса, как? Система задается, если нам известен Лагранжан в классической механике, Лагранжан плотность квантовой теории, классической теории поля. Зная Лагранжан, мы можем организовать вот этот тензор Д, он называется тензором энергии импульса, простыми операциями дифференцирования и сложения. Дальше выясняется, что этот тензор укрепляет уравнение непрерывности, откуда следует сохранение 4 импульса энергии импульс, 4 вектора энергии импульса. То есть у нас процедура получения понятия энергии импульса автоматизирована если есть однородность пространства и времени, то автоматизировано утверждение о том, что эта штука сохраняется. Это очень полезная вещь, и мы ее напрямую доказали. Следующий эпизод, связанный опять-таки с теоремой Ньютона, давайте рассмотрим второе отдельное утверждение – утверждение касается преобразования координат поля. В качестве координат поля могут выступать функции. Мы докажем частный случай такой вариантности, которая связана с комплексным полем. Итак, давайте рассмотрим Вариант такой. Пусть у нас имеется так называемое калибровочное преобразование первого рода. Я сейчас объясню, что такое. Обычно этих преобразований имеется неизменность вида действия. Да? С ним будет связано сохранение заряда. То есть в том наборе полей, который мы собираемся рассматривать, одно поле электромагнитное мы уже полностью раздраконили. У нас все известно. Разложение по плоским волнам, сведение к набору осцилляторов, квантование и так далее. Дальше у нас будет скалярное действительное поле. <clears throat> Значит, у э, нем оно не заряженное, поэтому к нему это не будет относиться. Дальше следует пара заряженных полей схолярная и спиномная полидинамика. Для всех для них то, о чем я говорю, будет важно и интересно. Рассмотрим в этом простейший вариант. Пусть у нас имеется в качестве координат, в качестве координат поля, некая комплексная функция. Тогда, вообще говоря, у нас будет не одна координата, а две. Одна из них будет Q, а вторая Q1 равная φ, а вторая будет в качестве координаты сопряженная к ней величина. Рассмотрим преобразование этих координат. Пусть это будет у нас индекс i, пробегающий два значения, и у нас имеется две координаты поля. Пусть эти координаты подвергаются преобразованию такого сорта, но специфическому. Пусть координата φ от x преобразуется в координату φ штрих от x, которая есть φ от x, замноженная на e в степени и альфа, где альфа вещественное число. Так. При этом вторая координата, это у нас будет корень, да? Так. При этом вторая координата плавно и сопряженную под X автоматически окажется преобразующийся по другому закону. Фи сопряженная штрих от X равняется фи сопряженная от X на n минус я. Если при этом функция Лагранжа не меняется, еще альфа может быть малой, и большой величиной, не, не, не важно. Важно то, что если при таком конечном преобразовании не меняется Лагранжева плотность, то не меняется тогда и вид действия. Замечательно. Пусть при таком преобразовании вид действия не меняется, он, он будет не меняться даже при конечном альфа. В теореме Ньютон фигурируют, однако, бесконечно малое преобразование. Ну давайте их пре преобразуем бесконечно малое. Пусть у нас альфа станет бесконечно малой величиной. Тогда правая часть здесь окажется равна чему? L x плюс y эпсилон на L x. Вот это и будет не что иное, как дельта Q1. Ну, а здешняя правая часть станет равна x отряженная от x минус и эпсилон на x отряженная от x. Вот эта величина вместе с ее знаком станет дельта Q2. обладает телеманипулятор. Она утверждает, что если при этом вид действия не меняется, а мы провозгласили, что действие не меняется даже, лагранжевая плотность не меняется даже при конечных преобразованиях, тогда действие не меняется и при конечных, и бесконечно малых, то той величиной, с которой будет связан закон сохранения, будет являться, этого не будет. То есть у нас есть преобразование координат поля, но нет преобразований самих координат. То есть преобразование поля мы задали, а преобразование координат мы любые. Тогда Ирина Нюта утверждает, что мы должны организовать вот этот вектор. Первое слагаемое будет отсутствовать, а второе слагаемое вовсю присутствовать. То есть будет присутствовать вектор дельта му равный минус производная от Лагранжевой плотности Почему там это было? По обобщенной скорости, домноженной на вариацию обобщенной координаты, да? Так. И важно, что это было несколько функций. интеграл от такой величины. И эпсилон я вынесу. Так. Ну, минус вынесу. А дальше будет d L э, производного на фи минус производного величина будет сохраняться. Но раз будет сохраняться эта величина, то будет сохраняться эта величина после исключения эпсилона. Ну хорошо, это прокламация. теоремы Мёдер следует такой закон сохранения. Попробуем это доказать. <clears throat> Доказательство может быть каким образом? Мы говорили, что вид действия не меняется, а поскольку координаты не затронуты, то это означает, что не меняется лагранжевая плотность. То есть изменение лагранжевой плотности при таких вариациях есть нуль. А с другой стороны, что такое это за, за плотность? Что такое за, что такое за вариация Лагранжевой плотности? Лагранжева плотность есть функция от координат и обобщенных скоростей. Значит, мы должны взять что? Производную от функции Лагранжа по координате, Так, домножить на координату. Плюс производную функцию Лагранжа по скорости на вариацию этой самой скорости. Вот это и будет вариация Лагранжевой плотности. Ну, а дальше уже привычный образ действия, да? Что здесь можно сотворить? Давайте подумаем. Вот эту вещь удобнее все сделать. Вот это то, что нам и нужно, да? Э, вот это вот то, что нам и нужно. Нужно доказать, что эта вот величина, которую мы здесь образовали, да, имеет нулевую Ахмедову Леонидовичу. Давайте сообразим. А первое, что я могу сказать, чтобы у нас организовалась нужная нам дивиденция, можно вот эти знаки поменять местами. И тогда здесь возникнет производная от x μ от дельта q. Замечательно. А вот здесь вот можно будет воспользоваться уравнениями движения и сказать, что это есть производная от x mu, от производной по обобщенной скорости. Так? это уравнение. Поскольку все это равняется нулю, так, теперь вспомним, что вообще-то говоря у нас пара компонент, пара полей. Поэтому надо будет записать здесь индексы всюду. И здесь это возникнет сумма. это просто вот это самое уравнение. Поскольку это с точностью до знака просто совпадает вот с этим самым выражением. Итак, второй кусок теоремы Ньютов в частном варианте мы тоже доказали. Ну, видно, понимаете, что даже теорема Ньютона по кускам есть несколько громоздкая содержит несколько громоздкое доказательство, поэтому я не стал приводить громоздкое полное доказательство. Что на будущее? На будущее для нас важно было то, что вот этот тензор энергии импульса связан с законом сохранения 4 вектора энергии импульса. А теперь еще возник один закон сохранения – вот здесь вот под интегралом стоит величина, которая звучит так. Минус и dl ну, под имен фи на фи. Так. И ну, вот напишу просто плюс комплексно сопряженная величина. Все это есть вектор который мы назовем вектором 4 тока. Так? И утверждение о том, что интеграл от нулевой компоненты 4 тока есть константа, назовем ее буквой Q. Вот это утверждение нам в будущем понадобится. Константу это называют зарядом, но это не обязательно может быть электрический заряд. Это может быть барионный заряд, который, может быть, слышали, экспериментально доказано сохраняется даже лучше, чем электрический заряд. Более строгие ограничения на сохранение барионного заряда, чем на сохранение электрического заряда. На этом мы закончили разговор про все аспекты теории Нютона. Мы немножко задержались, ну давайте сделаем сейчас перерыв, потом перейдем к новой теме. Значит, а у нас выработан общий подход к проблемам классической теории поля. И мы можем, пользуясь этим, начинать рассматривать оставшиеся и представляющие интерес поля. Но еще прежде я хотел сказать, что мы разобрали все-таки два частных случая. Из однородности пространства и времени следовал закон сохранения энергии и импульса, и конкретное выражение для этого закона. Дальше. Точно так же можно было бы сказать, что если пространство изотропно, то отсюда будет следовать закон сохранения момента импульса. Опять-таки в его релятивистском обобщении. <clears throat> Эта вещь немножко более хитрая, а, в том смысле, что не то что хитрая, немножко более громоздкая для доказательства. Поэтому мы это примем как правильное утверждение, которое тем более точно так же выглядит и в классической механике все-таки. А теперь, <clears throat> тем более, что конкретные выражения для момента импульса, для тех полей, которые мы будем рассматривать, нам фактически не понадобится. А, но <clears throat> теперь а, нам предстоит рассматривать вот всю последовательность этих полей. Начнемте с поля, которое максимально близко в определенном смысле к электромагнитному. Это действительно скалярное поле. отношусь к электромагнитному, я так буду употреблять большую букву Фи, чтобы она у нас ассоциировалась с большой буквой А в случае электромагнитного поля. Ну и будем считать, что это поле и интересует, прежде всего, конечно, соответствующая Лагранжана. Да? Лагранжева плотность, которая должна зависеть от поля фи, от его производной. Но мы хотим построить так, на самом деле, Лагранжан все-таки по существу своему, с точки зрения физиков – явление вспомогательное в прямом смысле. Главным является уравнение движения. А, поэтому, если вы представляете, какие должны быть уравнения движения, то под него и строит Лагранжа. В области же неизвестного начинает поступать наоборот. То есть придумывает разные Лагранжалы из различных соображений, потом смотрит, какие возникают уравнения поля. Мы э, для случая электромагнитного поля выяснили, что в качестве уравнения движения возникает волновое уравнение. Я вам напомню, она выглядела как единица на c в квадрате, d2 по dt в квадрате от вектора а минус градиент в квадрате от того же самого вектора а равняется нулю. Ну, а теперь вспоминаю о том, что у нас есть четыре вектора PU, в которой есть и H, да, на дырнему, то есть это э, в нашей системе координат, это будет просто и D по dt и минус градиент. Тогда это уравнение можно записать следующим образом. Опять считая c равно единице, как PMU на PMU применение вектора А есть 0. Это и есть волновое уравнение. Из него мы получали утверждение, что для плоских волн четырехмерных плоской Луны равен нулю. Какой должна быть сейчас наша цель? Мы хотим вообще-то получить уравнение, согласно которому соответствующий четырехмерный вектор для этой волны должен был бы уравнять, соответствовать вот такому соотношению. Это было для фотона, у которых масса равняется нулю. Для частиц, отличной от нуля массы, уравнения должно быть таким. Поэтому и уравнение, которое мы будем использовать, должно иметь какого сорта вид? Фамилю. Фамилю. Здесь, конечно, можно быть оператора. Да? Минус m в квадрате на φ равняется нулю. То есть уравнение вот такого сорта. А тут теперь уже операторное. Давайте строить функцию Лагранжа под то, чтобы уравнение было именно таким. Да. Что еще должно быть важно? Важно, чтобы э, функция Лагранжа, как вы помните, была вещественной. На нашем случае это совсем просто. По той причине... А. Нет, вот только э, я хотел бы э, заметить, что если я использую такое вот Ну, ладно, мы со временем с, с этими знаками и разберемся, да? Они, они одинаковым образом выступают и здесь, и здесь, поэтому это все хорошо. А вот с точки зрения уравнения движения, вот сейчас увидим все. А, значит, сами функции фи вещественные, поэтому любые комбинации из них будут тоже вещественными. С этим никаких проблем. Дальше. Лагранжева плотность должна быть какой? И содержать большого количества производных. Если мы хотим получить уравнение второго порядка, такого сорта, то это означает, что но ну, у нас он должен содержать только самую функцию, его первую пресловную, больше ничего. И, наконец, <clears throat> мы знаем, что Лагранжева плотность должна быть вариантом. Ну хорошо. <clears throat> В качестве варианта можно взять величину Демюнфи, Демюнфи. Да? Это будет вариант. Если это квадратично по полям, то еще удобно взять тогда квадратичную комбинацию из самих полей. Теперь осталось подобрать такие коэффициенты, чтобы соответствующие уравнения Лагранжа превратились в волновые уравнения, соответствующие вот такому закону, если угодно, закону дисперсии, по которому квадрат четырех импульса равен соответствующей массе. Ну и вот, все, что нужно для этого сделать, автоматически получается, если вывел здесь в общем множитель на вторую, а здесь коэффициент минус n в квадрате. Давайте мы <clears throat> попробуем проверить, что это действительно приводит к правильному уравнению. Хорошо. <clears throat> Это у нас есть уравнение нас функция Лагранжа. Теперь попробуем применить вот эти самые уравнения. Я должен взять производную от Лагранжевой плотности. Да, кто у нас здесь? Роль Q играет сама функция, роль обобщенная координатная скорости играет производная КТ функции. Значит, вот эта величина, которая здесь фигурирует, это будет производная от функции Лоранжа по чему? Ну давайте, производная от Лагранжевой плотности по d если я от, от всего этого нужно взять производную поясную. Так. Производная поясню. Производная по этой величине даст мне вот эту величину, да? Дальше я должен... Ну вот, собственно, я эту часть выполнил. Причем, <clears throat> поскольку здесь есть возможность дифференцирования по первому сомножителю или по второму, то множитель 1, 2 исчезла. Исчез. Это я взял первую часть. Итак, первое слагаемое у меня получено. Теперь я должен вычесть производная от функции Лагранжа по φ. Это вот эта величина. Она нам даст плюс m в квадрате на φ. И все это должно равняться нулю. Очень хорошо, очень замечательно. А, теперь, если я превращу вот эту величину в mu, также домножу все это на и, а чтобы ничего не изменилось, напишу знак минус. Минус и в квадрате я ничего не изменил. То у меня получится как раз то уравнение, которое мы желаем. Да? То есть уравнение P μ на P μ минус m в квадрате на фи разделяется нулем. Правда, для будущего мне будет удобнее пользоваться исходным уравнением без всяких и. Вот хоть тот, хоть другой вид. Это уравнение для скалярного поля. Это уравнение называется уравнением Клейна фока Гордона. В иностранной литературе почему-то Владимир Александрович Хока не упоминают. Тому есть некая причина. Хотя он <clears throat> написал и опубликовал свою работу раньше, чем Гордон, и работа эта была гораздо более содержательной, чем, <clears throat> чем работа Клейна. Но а, это была большая работа, касающаяся там некого пятимерного вообще необычных. Это был небольшой кусок внутри этой работы. Работа была настолько сложная, что большинство трудящихся как-то ее пропустили. И только впоследствии, ну, в том числе в советской литературе, в том числе в бестецтво Люшица Петаевска, дается дань уважения этому замечательному ученому. Между прочим, он был заведующий кафедрой теоретической физики в Ленинградском университете. И когда начиналось у нас, а я был студентом там, когда у нас начиналось чтение курса квантовой механики, как раз начальная глава читал Владимир Александрович Фок. Это было интересное зрелище. Само по себе это введение было, а, оно такое безэмоциональное, немножко сухое, и с этой точки зрения особого интереса не представляло. Да? А вот общение с этим человеком, это была замечательная вещь, потому что как только кончался, начался звонок на перерыв или на окончание, его можно было окружить, пощупать, попробовать, поговорить с ним. Да, и помню, на сильное впечатление произвел следующий эпизод. Один из наших продвинутых студентов, Витя Капан, который уже успел почитать начало не только квантовой механики, но и ее интерпретацию Бором, там, Инфильдом, Борном и особенно Дебройлем, начал наскакивать. Вот вы говорите одно, а у Дебройля в его такой-то книге написано не так. Фок слушал, слушал, он сказал, а Дебройль ошибается. И выяснилось, что это абсолютная правда. Дебройль вообще был жутко невежественный человек. Более того, когда он написал свою действительно замечательную работу, где предлагал <clears throat> потребовать, чтобы частицы тоже обладали волновыми свойствами, то на эту работу в квантовой столице мира в Геттиньене внимания не обратили. По той причине, что там были квалифицированные физики, которые уже знали Дебройля как большого путаника. У него было до этого несколько статей по оптике, а глава геттингенской физики Макс Борн вы, наверное, знакомы с его толстенной книгой Бор и Вольф «Оптика». Был специалист в оптике, и он знал, что Деброль действительно был путаник. И поэтому на эту работу не обратили внимания. Обратил на нее внимание Эйнштейн, после чего, так сказать, под его влиянием было индуцировано исследование Шрёдингера. Ну хорошо, это все детали. Вот есть такое уравнение. Что мы будем делать дальше? Дальше мы начнем действовать так, как действовали в случае электромагнитного поля. <coughs> Да? Разница будет в чем? Потенциал электромагнитного поля связан с величинами, которые изменяются. Соответствующие производные к потенциалу есть напряженность электрического магнитного полей, который можно непосредственно классическими приборами измерять. А вот потенциалы этого поля непосредственно такого классического измеряемого аналога не имеют. И только когда мы их проквантуем, кванты этого поля возникнут частицы с массой, которые, у которых можно уже измерять координату импульс. Начнем мы с старой схемы. <clears throat> Я вам напомню, какая была схема в случае электромагнитного поля. специальные калибровки, где оставалось только векторный потенциал, к тому же э, с двумя только независимыми компонентами, мы начинали с того, что разлагали его по плоским волнам. Так. И коэффициенты этого разложения были, естественно, векторами, Естественно, им было приписывать индекс К. Вот поэтому к индексу К и происходило суммирование. Так? А сами эти коэффициенты были функциями времени. Поскольку поле было вещественное, то нам нужно было еще дополнительно взять э, эту величину и комплексно сопряженную Дальше, используя уравнение волновое, мы доказывали, что вот эта вот величина удовлетворяет уравнению для осциллятора. И поэтому ее зависимость от времени такая же, как у осциллятора. Но только частота жестко связана с волновым вектором. Помните? Ну, а это, соответственно, величина была ли в степени плюс его недостатка. Дальше мы еще немножко издевались над этой величиной. Мы разлагали ее в ряд по двум векторам, взаимно ортогональным, расположенным в плоскости перпендикулярной вектору К. Но это уже была вещь, связанная с особенностью электромагнитного поля. Главное, что нам удавалось сделать, это превратить электромагнитное поле в набор осцилляторов. Давайте и здесь поступим точно так же. То есть <clears throat> мы сейчас попробуем вот это самое поле да, превратить в набор осцилляторов. Для этого мы должны будем ее как функцию икса, которая содержит и т, и зависимость, и пространственные координаты, аналогичным образом представить в виде плоских волн. Только чтобы в дальнейшем, так сказать, отличать это все равно чему славлять. Ну, просто переменная к удобны для и привычны для волнового вектора, квадрат четырех импульса которого равняется нулю. А для частиц все-таки нужно использовать импульсы. Да? Ну, вот разложен по импульсам дальше не тоже имеет значение, что и тамошняя волновая дурака. Соответствующий коэффициент здесь не нужно подвергать издевательствам, связанным с его векторной природой. Это будет просто некоторый коэффициентик А, КТ, зависящий от времени. Ну и, конечно, нужно взять, поскольку это поле вещественное, соответствующую сопряженную величину. Только не красный, конечно, P. Да. Да. Так. И еще я напомню вам, что у нас важно, важной частью всей программы был <clears throat> выбор нормировочного коэффициента. Ну, вот возьмемте здесь какой-то коэффициент ZP. Какой? Так, чтобы наш окончательно гамильтониан представлял из себя сумму гамильтониана. Помните, здесь мы подбирали соответствующие коэффициенты так, чтобы выражение для энергии поля это была такая величина напряженность электрического поля, магнитного, на 8π, проинтегрированное по всему пространству, то все это сводилось к набору осцилляторов. Да? Причем поскольку зависимости у них были взаимодополнительные, вся эта штука превращалась в независящую от времени сумму, отвечающую отдельным осцилляторам. А А и А со звездочки с точностью до множителя были координаты и импульсы этих самых осцилляторов. Здесь мы хотим сделать то же самое. Только так мы хотим превратить. Мы хотим, чтобы выражение для энергии превратилось в сумму по импульсам чего? Соответственно, то же самое. А от P на А от P не сопряженная. А здесь бы стояла энергия. А что такое энергия? Здесь энергия была такая величина. Здесь, в таком случае, поскольку мы надеемся, что это будет частица с массами могла иметь вид релятивистской зависимости. Вот такого сорта. Вот наша, так сказать, глобальная цель. Подберем этот коэффициент c так, чтобы выражение для энергии выглядело как просто набор осцилляторов, каждый со своей энергией зависящий от переменного импульса поля. Ну, давайте начнем это делать. Для этого нужно, чтобы А здешнее и это явным образом зависели от времени. Откуда это можно получить? Ну, конечно, это можно получить из уравнения движения. Хорошо. Применим это уравнение движения. Подействуем гораздо на ПМУ, на ПМУ, минус оператор m в квадрате на функцию φ и приравняем все это нулю. Слагаемые с этой и с этой экспонентой независимые рассмотрим слагаемые при коэффициенте e в степени φ по как они выглядят. Общий множитель c нас не волнует, он так и будет общим множителем. Когда я произведу вот это действие, то что у меня получится? Я прям напомню, что примем, например, это есть s ноликом в квадрате минус p в квадрате как действует по сноскам на вот эту структуру. Он действует только на А. Так? Действуя на А, я вам напомню, кто такой косновиком. Косновиком это не что иное, как минус, вторая производная, вот это, да? Так что здесь у нас возникнет минус А от P двумя точками экспонента и c, которые я в качестве общих множителей вынес. Дальше. Дальше войдет минус вот этот вектор. Этот вектор, я вам напомню, опять-таки, это минус градиент в квадрате. Каждый градиент, действуя, даст множитель и на p. И второй раз мы получим множитель и на p, домноженное на a. А. Так. А кроме того, еще будет общий множитель минус p в квадрате. Минус n в квадрате тоже домноженное на А. И все это должно равняться нулю, чтобы выполнялось это уравнение. Так. Ну, соберем все вместе. Что мы получим? Давайте мы изменим знаки. Здесь у нас будет плюс, здесь у нас будет плюс, здесь у нас будет плюс. Минус и p в квадрате. Что-то здесь у нас Да. Что у нас здесь нехорошего? Здесь у нас был минус. Сам p квадрат есть тоже минус градиент в квадрате. Так? Шатлый градиент давал и P, но еще был этот общий знак минус. Так что на самом деле здесь должен быть общий знак все-таки окончательно минус. Мы его не учли. В итоге получается такое уравнение. А от P с двумя точками от T плюс Минус и в квадрате еще один минус. p квадрат плюс m квадрат на а p t, равняется нулю. Если вот это вот величину, ну точнее, корень квадратный из этой величины со знаком плюс, мы обзовем энергией, одной осциллятор с частотой ε0p, Значит, согласно уравнениям движения, мы получаем, что вот этот вот множитель будет зависеть по закону минус и эпсилон p, p, а соответственно этот по закону 9 степени плюс и эпсилон p. Таким образом, у нас автоматически получилось разложение по плоским волнам с правильной зависимостью энергии от импульса. Как же выглядит коэффициент С? До сих пор остается, до сих пор остается проблема, которую мы уже в следующий раз разберем. До свидания.